assalomu alaykum qadrli qadrdonlar demak bugungi video roligimiz word dasturida bo'ladi buning uchun word dasturini ishga tushirib olamiz hop menda word qayerda joylashgan mana word 2016 hop dasturni ishga tushirib olsak biz misol uchun salom degan so'zni yozyapmiz salom deb yozamizda biz o'tkazsak biz word artda bizda quyidagicha word art turibdi xolos mana ya'ni biz yangi versiyada word applar turibdi xolos biz ikki eski versiyada word artni qanday foydalansak bo'ladi degan savolga javob beramiz buning uchun juda oson va hamma uchun tushunarli sarand buni xohlasangiz sarand qilib oling xohlasangiz o'chirib tashlang men o'chirib tashlayman sizlar tushunmovchilik bo'lmasligi uchun o'chirib tashladim oddiy faylni sarand kak qilamizda sarand qilamiz oldin hop rabr stolga новый papkanchiga dokument o'zgartiraman. saqlanib qilayotganimda mana dokument word to'qson tanlab qo'yasiz bo'ldi сохранить sal o'ziga kelib olsin kompyuterimiz salom degan so'zni yozamiz va выставкаga o'tkazamiz O'tkizsak mana bizga eski word art dasturimizni imkoniyatlari mana u u darajada murakkab narsa emas edi lekin bilmaganlar uchun qo'ldan kelgancha harakat qildik video yoqqan bo'lsa laykni bosishni unutib qo'ymaysizlar xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab kommentariyada tushunmagan joylaringiz bo'lsa yozsanglar albatta qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz sog' bo'linglar omon bo'linglar barchalarga omad